Hello everyone I am Rahul Agrawal from Simson tech private limited Bhopal आज हम बात कर रहे हैं सिमसन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर देखना चाहते हैं तो सिमसन डॉट कॉम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे यहाँ से सॉफ्टवेयर डेमो पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से ओपन होगा यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक ओ आएगा और देन सॉफ्टवेयर लॉग हो जाएगा जैसा आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा होगा मैंने पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में ओवरव्यू दिया था आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे attendance management system attendance management system को हम ओपन करेंगे हमारे सिस्टम में दो तरह से अटेंडेंस लगती है एक मैनुअल अटेंडेंस जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू लगेंगी या एंड्रॉयड ऐप के थ्रू लगेंगी और दूसरा है R F I D card based attendance system आपने सुना होगा बच्चों के अटेंडेंस बच्चों के आईडी कार्ड से लगती है वो सिस्टम भी इसमें इंटीग्रेट है तो सबसे पहले हम मैनुअल सिस्टम के बारे में बात करते हैं यहाँ पर आप स्टूडेंट अटेंडेंस में जाएंगे student attendance field class select किया आपने यहाँ पे आपको डिफॉल्ट में प्रेजेंट दिखाना है एबसेंट दिखाना है हाफ डे दिखाना जो आप सिलेक्ट करेंगे वो दिखेगा फिर अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर जितने भी उस क्लास के बच्चे होंगे सारे बच्चे आ जाएंगे डिफॉल्ट में हमने पी सिलेक्ट किया था दैट मीन प्रेजेंट आया है अगर हम डिफॉल्ट में हाफ डे सिलेक्ट करते तो हाफ डे आता उसके बाद अगर हम किसी बच्चे का चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर हमें बच्चों को मैसेज भेजना है अगर आप चाहते हैं प्रेजेंट अकेले के मैसेज आए तो आप प्रेजेंट अकेले को टिक रखेंगे अगर आप चाहते हैं हाफ डे के भी जाए एबसेंट के भी आए लीव के भी आए सारे मैसेज आए तो आप सभी को टिक रखेंगे जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो बच्चों की अटेंडेंस लग जाएगी पेरेंट्स के पास मैसेज पहुंच जाएगा आपका बच्चा स्कूल में आ चुका है या एबसेंट था या हाफ डे था और इस तरह से आपको अटेंडेंस रजिस्टर में दिखने लगेगा यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे सारी डेट्स आ गई प्रेजेंट था हाफ डे था लीव था एबसेंट था क्या है वो सारी चीज आ गई जैसे आप यहाँ पर देखेंगे टोटल साढ़े तीन दिन की प्रेजेंट है एक अपसेंट है एक लीव है हॉलीडे कोई नहीं था बीच में पांच संडे है नाइनटीन डेज नॉट फिल्ड है तो आप इस तरह से जो भी रिकॉर्ड वगैरह देखना चाहे वो आप देख सकते हैं इसी तरह से अटेंडेंस ग्राफ भी इसमें दिया गया है आप ग्राफ के थ्रू भी पूरा देख सकते हैं जैसे टोटल 127 स्टूडेंट है फोर प्रेजेंट है टू अपसेंट है जीरो लीव है 121 के भी अटेंडेंस नहीं लगाई है ये सारी क्लासेस आ गई with section wise total student कितने हैं पेजेंट्स वगैरह कितना है ये पूरा ग्राफ पर भी आ गया है कितने नॉट मार्क्स है कितने अटेंडेंस लगे हैं पेजेंट्स कितनी है ये सारी चीजें आप ग्राफिकल व्यू में पूरा एक एनालिसिस कर सकते हैं इसके बाद आपको बच्चों का एसएमएस वगैरह भेजना अगर आप उस टाइम नहीं भेज पाए तो आप यहाँ से भी भेज सकते हैं आपने यहाँ से क्लास सेलेक्ट किया किस सेक्शन के बच्चों को भेजना चाहते हैं जिसको आप टिक करेंगे उसके बाद मैसेज चला जाएगा तो आप यहाँ से भी मैसेज भेज सकते हैं इसी तरह से सिमिलर स्टाफ की अटेंडेंस लगती है आप स्टाफ पर जाएंगे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे जैसे आपको टीचिंग के स्टाफ की लगाना है डेट सेलेक्ट करेंगे फिल अटेंडेंस सारा स्टाफ आ गया जितने भी स्टाफ हैं प्रेजेंट है एबसेंट आप पेपर है ये आप टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे जैसे आप सबमिट करेंगे सभी बच्चों स्टाफ की अटेंडेंस लग गई और ये अटेंडेंस रजिस्टर पर शो होने लगे सिमिलर वही है जो स्टूडेंट का था इसी तरह से फिर आता है R F I D card based attendance system जैसे मैंने आपको बताया हम लोग आर कार्ड प्रोवाइड कराते हैं और स्कूल को एक मशीन प्रोवाइड कराते हैं मशीन जो रहती है वो स्कूल के गेट पर लग जाती है बच्चे आएंगे कार टच करेंगे जैसे ही बच्चे कार टच करेंगे ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पर आता जाएगा और पेरेंट्स के पास मैसेज आता जाएगा कि आपका बच्चा इस टाइम पर स्कूल में आ गया है सिमिलर जब बच्चे जाएंगे तब भी वो कार टच करेंगे जैसे ही बच्चे कार टच करेंगे ऑटोमेटिक डेटा सॉफ्टवेयर में आ जाएगा पैन के पास मैसेज चला जाएगा आपका बच्चा स्कूल से निकल चुका है टोटल कितने टाइम तक बच्चा स्कूल में रहा वो भी कैलकुलेट होकर यहाँ पे दिख जाएगा सिमिलर यही सिस्टम स्टाफ के लिए भी वर्क करता है तो ये भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स निकलती हैं जैसे आप देखना चाहते हैं कि student report daily class wise मुझे ऑल क्लासेस का देखना है तो ये सारी क्लासेस गई कितने स्टूडेंट है प्रेजेंट कितने एबसेंस कितने लीव कितने संडे कितने थे हॉलीडे कितने आप पूरा मंथ का रिपोर्ट एक बार में निकाल सकते हैं इसी तरह से आपको देखना है जेंडर वाइज अटेंडेंस आपको स्टूडेंट वाइज देखना है डे वाइज देखना है टाइम वाइज देखना है तो जैसे मैंने टाइम वाइज किया एलकेजी क्लास का मुझे देखना है एलकेजी क्लास के सारे बच्चे आ गए ये डेट आ गई किस टाइम का बच्चा आया था गया है ये यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो गया तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि बच्चा कब आया था कब गया है तो उस तरह से ये रिपोर्ट्स हैं सिमिलर इस तरह से एम्प्लॉय की रिपोर्ट्स भी निकल जाती हैं बस की अटेंडेंस भी लग जाती है आप जो मशीन है वो बस में भी लगा सकते हैं बस की अटेंडेंस भी यहाँ से लगा सकते हैं हॉस्टल अगर स्कूल्स में है आपके तो हॉस्टल का भी मैनेजमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं तो ये हमारा स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एक अटेंडेंस पैनल था होपफुल आपको समझ में आया होगा ये हमारे कई सारे स्कूल्स हैं जो हमारे ऑलरेडी सर्विसेज ले रहे हैं कुछ स्कूल्स की लिस्ट यहाँ पर हम लोगों ने मैंशन की हुई है तो इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर था Thank you so much.